Eskerrik asko ikastobe elkarteari gonbidatzeagatik, eskerrik asko zuire bai etortzeagatik, seguraski zuetako asko nik baino gehiago dakizue hontaz, ez da nire lanaren zentroa eta eta nire zentroa izan da, baina bueno, ni ez naiz mudelen aditua konsideratzen edo zein kasutan Ba, seguraski entzun dituzuen nik kontatuko ditudan gauza asko, espero dudana da etzaretela gutxien ez aspertuko, zerbait ateratzen marimaduzu maduzue ba, poste naiz, baina egia da onura pedagogikoen gainean hitz egingo dudala, suposatzen dut onora pedagogikoen gainean asko hausnartu duzuela, hortara ere bazatoztela. Eta batez ere zentratuko naiz baita erabilera horretan eragiten duten faktoreetan. Bai, nire tesi doktore gotesia eh, aurrez aurreko mudelen erabileran zentratua dago, alegia modalitate berrinetatik aurrez aurrekoan zentratu nintzen. Mudelen gainean egin daitezken doktore gotesiak mugagabeak dira, modalitate guztietarako balio du, lehen hezkuntzatik unibertsitate mailaraino balio du, ni zentratu nintzen unibertsitate mailan eta aurrez aurrekoan, eta zentratu nintzen batez ere irakasleengan, Azkenean irakasleen erabilerak determinatzen duelako ikasleak nola erabiliko duen. Ordan nola bueno, kontatuko dudana egituratzeko, <coughs> aipatuko ditut modalitateak, baina oso labur eta gainetik, aipatuko dut ere eta oso labur baita, e, baina balorean jarriz, nola Moodle dagoen diseinatua teoria konstruktibistaren gainean, gero baita alpatuko du eta oso labur hau ere nola ezin bestekoa den erabilpenaren aurretik helburu bat definitzea erabilpen horri, ze horren arabera ebaluatu dezakegu benetan helburu horiek betetzen ari diren edo ez. Gero zentratuko naiz bai sakonago onura pedagogikoetan hitz egiten diren onura pedagogikoak edo zehazten diren onura pedagogikoak baina baita benetan gero irakasleriaren eta ikasleriaren benetako bizipena zein den alegia benetan ze onura pertsibitzen dituzten ze teorian esan dezakegu mudet laguela prestatua ez dakizen bad onuratarako baina gero irakaslegoak eta irakasleriak ez ban ikasleriak ez bali madu hori pertsibitzen ba onura hoiek azkenean paperean edo edo dena delako formatuan geldituko dira eta hor dago benetan eh, integrazioaren muina Gero, zentratuko naiz batetik irakasleak e, nola erabiltzen duen, zein, zein funtzionalitate baloratzen dituen gehien, eta zein faktorek eragiten duten batez ere erabilera horretan, baita ikaslenian ere, baina batez ere lehen esan dudanagatik irakasleria da garrantzitsuena bere erabileraren araberakoa izango delako gerora ikasleak egingo duen erabilera, bai, eta gero hortik ondorio orokor bat, eta, eta kilo. Bueno, esan bezala, e, eh, model mota guztietako badakizue, mota guztietako prozesuetan erabiltzen da, niretzako e, aurrez aurrekoa da benetan modelen galderarik eh, garrantzitsuena edo, edo erantzuteke, guztiz erantzuteke dagoena nire ustez. Moodle sortua dago, noski bere osotasunean online modalitateari e, mota guztietako formatuetan erantzuteko, izan komunikazio arrazen dorako, izan ba, ikaskuntza irakaskuntza prozesu osoaren baitan laguntzen duelako, bai? baina aurrez aurrekora joaten garenean, azkenean aurrez saioaren saioan bertan, aurrez aurreko saioan eta ondoren ere erabili dezakegu, baina norabait saio horri balio erantsi bat eskaini bat, zaio, ez? Azkenean e, sartzen gara mudelen online balio duen ez daki zen bat funtzionalitate ditugu, oparoak, ugariak, denetarako gauzak ditugu, baina aurrez aurreko modalitate batean non interakzioa egunerokoa den ia gure ikasleekin, ba azkenean izan daiteke ere baita pixkan nekagarria, inkluso gehiegi, gehiegizkoa, ez? Da, galtzen zara eta hori ere ba, nahi gabe sortu daiteke hortik desmotivazio bat, azkenan model ikusten dugulako tresna bat gehiegizko zerbait bezala ez, aurrez aurrekoan ba, gauza asko bermatu daitezkelako aurrez aurreko interakzioetan. Eta hor dago niretzako benetako galdera, alia nola bilakatzen da model teknologia disruptibo bat aurrez aurreko modalitatean. Nola bilakatzen da denetan Moodle gure estrategietan elementu gako gisa integratuko den tresna bat. Eta hori da, nire ustez, gaur gaurko zere oso ondo erantzun da ez dagoen galdera. Gero, ba, gero eta oikoagoa da e, modalitate kombinatua, gainera aurrez aurreko unibertsitateak izateko jaiortzinen aukera paregabea da, online paradigma horretan pixka bat sartzeko, bere alde honak eta bere alde txarrak ditu, alegia beste bi hoien kombinazio bat den abantailen eta desabantaien kombinazio bat ere eh, badakar, eta beraz estrategia bera ere diseinatzerakoan, alegia ikaskuntza irakaskuntza prozesuaren estrategia diseinatzerakoan, baita ere estrategia horrek kombinatua izan behar du, beraz nahiz eta azkenan bietatik irabazi diseinuaren eta estrategiaren hausnarketa horretan, ba nahikoa komplikazioa sortzen du. Ebalaziorako, ebalazioa ipatuko dut, nahi dudalako konstruktibismoa balorean jarri, besterik gabe. Nola modalitate ezberdinetan erabiltzen den, azkenean ebalazioare oso komplikatua da. E, ikerketaren baitan, ba, bueno, Deustuko Universitatean ere Moodle erabiltzen dugu, eta hortaz, ba, bueno, Moodleen gaineko ebalazioen ikerketa bat eh, egin nuen zati batean, Azkenean evaluazio oso ezberdinak ziren, modalitatearen arabera, ikasketa mailaren arabera, duzun helburu akademiko edo pedagogikoaren arabera suposatzen da, eh, ba azkenean ebaluazioak ere ezberdinak izan balko lukela. Jartzen dugun helburuen arabera edozein proiektuetan helburu bat jartzen dugu horri adierazle bat eta adierazle horien arabera erabakiko dugu helburua bete dugun edo ez dugun bete. Ordan mudelekin berdina gertatzen da, ze helburu akademiko pedagogiko jartzen diogu, horren araberako balazio izan beharko litzateke berez, baina nahiko utxea dago zentzu horretan edo utxune asko daude e, ba, ingurune virtualen ebalazioan, edo zein kasutan egin diren gutxi hoietan mudel da. Eh, beti esango dut, garaie edo rankinetan lehenengoan ateratzen dena, Teknikoki, hemen ere balorean jarriko dut sober izatea, daukan egokitzapen maila, hizkuntzekiko daukan tratamendua, multiplataforma izatea, eta hortik aurrera atera ditzakegun ondorio guztiak. Funtzionalitate aldetik etzaio printzipioz gauza askori falta, alegi aukera pila bat ditu, beste gauza bada irakasle bakoitzaren beharretara egokitzeko gaitasuna duen edo ez, baina irakasle bakoitza ere pertsona bada, eta pertsona bakoitza mundu bat, orduan, zaila da denontzako moduko tresna bat sortzea eta zein kasutan aukera lehen esan dudan bezala oparoa da finantzario aldetik hau erabaldotuta dago sober libra izaterekin, lizentzien kostuekin eta bar eta gero batez ere utxunerik balima dago da ingurune virtualen erabilera pedagogikoaren gaineko evaluazioan. Zentzu horretan badaude sortu dira horrelako eh, referentziazko marko batzuk, evaluazio hori egin izateko ikuspuntu pedagogikotik, bat garrantzitsuena atopatu nuenak amar e, eh, ingurune virtual ebolatzen zituen, eta artean zeuden Blackboard, bueno, munduan gehien printzipio gaur gaurkoz gehien erabiltzen dena, eta Moodle, eta beraien arteko diferentzia edo, edo aldea nabarmena zen, ez? Blackboard dago, ba, nolabait ikaskuntza, irakaskuntza prozesu tradizionaletara edo irakaskuntzan zentratutarako zentratuta, zentratzera begira, baina Moodle hasieratik sortu da teoria konstruktibista bat atzean duela ikaslean zentratua eta gutxienez ba, ikaskuntza, e, irakaskuntza prozesu hori ikaslean zentratua eta eta konstruktibista izateko moduan. Beste gauza bada nola erabiltzen dugun eta benetan lortzen ote dugun e, daukan potentzialitate pedagogik hori praktika dozentzia praktikara gero eramatea. Baina irutzen zaitu oso garrantzitsua dela mudelen gainean batetik soberri eta bestetik konstruktibismoaren eh, ezaugarri horiek balorean jartzea. Edo zein kasutan, ebalazio horiek esan dudan bezala, egin beharko lirakete egin dugun edo jarri dugun helburuaren arabera, eta nire ustez hau da askotan egiten ez den, edo nik behintzat eh, nire egunerokotasunean ikusten dudana. Moodle eh, erabiltzen dugunean irakasle bakoitzak, irakasgai bakoitzan, inkluso disiplina bakoitzan, ze disiplina bakoitza ere mundu bada, helburu bat jarri behar dio. Beste gauza bada, ze puntutara ino, garen gai irakasleok ere mudelen erabilerari benetako helburu bat ezartzeko. Alegia, helburu akademiko eta pedagogiko bat. Zentzu horretan, e, batez ere aurrez aurrekoari begira, bueno, uste dut nahikoa nabarmena dela, batez ere material didaktikoak eskuragarri izateko erabiltzen dela, alegia edukien kudeaketarako sistema bat bilakatzen da kasu askot askotan gehienetan ez esateagatik, hori da nire nire doktore gotesian deustuko unibertsiteko irakasleriaren argazki bat atera nuen, banekien argazkia hori izango zela, baina on argazki ateratzea ere garrantzitsua zen, eta hor ikusten zen batez ere, e, ba, aurrez aurreko saioek berdin jarraitzen zutela, estrategiak berez ez zirela aldatu, baina azkartasunan eta malgutasunan edo non nahiko ez daugarri horietan irabazi dugula, ez? Alegia, dena dago eskuragarri edo zein sartu naiteke, baina printzipioz horretara mugatzen da gaur gaurkoz batez ere aurrez aurrekoetan egiten den erabilera. Erabili daiteke horretarako bakarrik edo erabilida baita gela virtualetan egiten den bezala batez ere komunikazioa eta elkarranerako edo kolaborazioako e, eh, tarteak errazteko. Edo eta erabili daiteke ez berez model ere bietarako prestatu dago inkluso aurrez aurreko modalitatean ere batetik material didaktikoak eskuragarriago jartzeko, inkluso horiek formatu ezberdinetan ere pentsatu beharko genituzke eta ez aurrez genituen formatuetan, oso ohikoa baita Moodle aurretik genituen material berdinak eta formatu berdinetan erabiltzea eta eskegitzea mudelen, horrekin ez dugu gauza askorik lortuko, eta horrekin ez da inoiz Moodle disruptiboa izango, eta bestetik komunikazioa eta kolaborazioa errazten ditu, eta hori ere badan ikustet e, ematen digun, edo hasieratik pertsibitzen dugun onura bat, ez? Nola errazten den komunikazioa ikasleekiko, batez ere, ba, gure irakasgaiaren, edo edo gure ikaskuntza, irakaskuntza prozesua nola errazten duen, e, irakasgaiaren martxa nola egokitu dezakegun, nola informatzen ditugun ikasleak oso, ez, oso azkar, horretan bai lagundu digu, beste gauza bat da, ea lortzen dute dugun benetan, bi ezaugarri batera egitea, eta lortzea, tresna bezala, mu izatea, elementu gako bat, em, bai, irakaskuntza, irakaskuntza prozesu horren estrategiaren baita. Alegi, azkenean, integratzen ez bada eta elementu gako bezala integratzen ez balima da horrek suposatzen dituen aldaketa guztiekin ba inoiz ez die behar akademiko eta pedagogikoa irantzungo. Orduan, helburu hori e, planteatzen balima dugu suposatzen da espero dugu onura pedagogiko batuk etorriko direla. Esperoko ez bagenu, aurrera aurrerago aipatuko dudan bezala, espero ez baditugu, baina hori bizitzan ere horrela da, zerbait ona espero ez badugu ez nek ez animatzen zara horretara. Are gehiago instituzioetatik ere e, eh, mudelen erabilerak eskatzen duen lankarga gehigarri hori ere, nola baita, eusartzen ez esatera, aitortzen ez denean, edo errazten ez denean, inkluso ba, ematen diguten laguntza ere, nola nahikoa denean, ez? Orduan, onura pedagogiko horiek egia da, hemen jarri ditut guztiak batera, gero bestera batera azalduko dut, deno dakizkigu, ni baino gehiago dakizue seguraski hontaz, egia da mugak murrizten dituela, alegia edozein momentutan erantzun ditzakezu gauzak, edozein momentutan ikasle batek eh, edukiak kontsulta ditzake, edo zen momentutan edo zen lekutan egin dezakegu, beraz muga geografikoak ere murrizten dira, muga teknikorik ere ez dago, azkenan berdin zen sistema eragile erabiltzen duzun, berdin da zen abigatzea erabiltzen duzun, prinsipioz dena dago irekia eta malgutasuna osoa da. Egia da material didaktikoak ere eskura jartzen dituela, baina ematen du aukera bat ere material didaktikoien formatu aldatzeko, beste gauza bada hori egiten ote dugun edo ez komunikazioa errazten du eta gainera teorian esaten da irakasleen eta ikasleen arteko komunikazioa asko hobetzen duela eta ikasle eta ikasleen artekoa ere bai. Baina aurrez aurreko modalitatean zerbait esaten bali da, da batez ere mudolek ikasleen, ikasle eta ikasleen arteko komunikazioan ez duela beste munduko funtziorik betetzen. Eta logikoa da, horrek ere abrumatzen gaitu ez horregatik dira e, funtzionalitate asko soberan daudenak. Ikasleak ia egunero egoten baldin beraien artean, unibertsetaren kasuan, irakasgai berdinaren barruan, egunero behar bada ez, baina beraien artean egunero bai, printzipioz gaur gaurkoz logikoa da ez, ez erabiltzea ikasle eta ikasleen arteko komunikaziorako. Bestela ere nahikoa tresna eta gaiu ditugu gure komunikaziorako eta beraiek ere horiek erabiltzen dituzte. Orduan naiz eta hori esaten den, nik nire tesian ikusi gona gati behintzat, aurrez aurrekoetan ikasle eta ikasleen arteko komunikazioan mudelek ezer gutxi dauka gaur gaurkoz egiteko. Gero egia da, e, elkarlana eta kolaborazioa errazten duela, baina claro, saio presentzialak ere horretarako dira, ez? Eta eta talderana eta aurrez aurre hitz egitea eta hortaz planteatzeagatik, planteatu dezakegu elkarlan bat mudelen bitartez, baina azkenean beti bukatzen dute, nik egin dut hori eta beti bukatzen dute beraien artean biltzen. Ez dira mudelen bitartez antolatzen, antolatzen dira beste komunikazio tresna batzuekin eta printzipioz elkartu egiten dira. Autonomia egia da hunditzen zaiela edo nik uste dut hori beraiek ere niri behintzat esaten didate, egia da, bueno, zuke ematen duzun informazioen arabera ere, ba, badela, baina printzipioz e, irakasgai baten martxa guztia mudelen bitartez proiektatzen bali duzu, ikasle bat oso autonomoa bilakatu daiteke eta bere erabaki propioak hartu ditzake, zer egin zen atzo kontatzen badiozu badaki gaurko ze prestatu behar duen, gaur zer egingo dugun esaten badiozu badaki gaurko zer prestatu behar duen, orduan baditu autonomia indartzeko ba, baliabide asko, kontua da horretarako erabili behar dela, ez? Alegia aurrez aurrekoan saioan bertan modelo erabiltza za parte, aurrez eta ondoren ere nola erabili ere hausnartu beharko litzatekeela. Onura pedagogikoetan ere sartzen da ikaslea motibatzen duela batez ere saioetatik kanpo egin behar dituen aktibitaterako, aktibitateetarako. Nik uste dut ez ez dela zalantzan ere jarri behar mudelozenako tresna baten erabilera ikasleentzat motibagarria denik. Uste dut edo zein teknologia plantea daitekela motibagarri, beste gauza bat da, ikasle, irakasle guztiek erabiltzen ez balima dute, eta irakasleen erabilera minimoa balima da, eta eta materialako eskuragarri jartzeko bali bada, beste goza bada hori benetan motibagarria ote den edo ez, eta sartuko ote den askotan. Baina bere estresna gisa erabiltzagatik zalantzan jarri beharrik ez dago. Gero pertsonalizazioa ere e, eh, albidetzen du, azkenean ba, bueno, badagoen erregistroagatik eta egin dezakezun jarripenagatik zein diren ikasle aktiboenak, zein dit, zeinek dituzten behar berezienak, zein dauden atzerago, zein ritmo ezberdin dauden zure gelan hori haren abariago ikusi daiteke mudelen bitartez, ni behintzat hori asko erabiltzen dut eta egia da ekeru baita ebonazioenako eta jarraipenerako bai irakaslearen partetik eta bai ikaslearen autoevaluazioari begira ere basekulako onurak suposatu ditzakela baldin eta erabiltzen baldin badira. Onura haue guztiak horrela esan baditut ere, bueno, bai, nuen ekarri nik tesian e, hartu nuen eskema, batez ere bi, ba, bi lanetan oinarrituta, lehenengoa kubakoa da, bigarrena portugalekoa, baina biak iristen dira eskema berberera, eta lau bloketan banatzen dituzte onura pedagogikoiek, batetik dago ikaskuntza prozesua berazten duela, ikaskuntza beti, alega ikaslearen e, begiradatik, informazio gehiago duelako, malgutasun gehiagorekin eh, atzitu dezakelako informazio hori, informazio hori eraginkortasun gehiagorekin erabili dezakelako, printzipio formatu ezberdinetan ere egon daitekelako, eta horrek askoa berasten duelako prozesu hori, eta gainera horrela erabiltzen bali madugu, printzipioz irakaslearen gidari rola ere handitu egiten delako, eta behartzen gaitu nola nolabait, azkenean teoria konstruktibistak planteatzen dituen birro horiek hartzera. Hai, baina hortarako gure erabilerak ere izan behar du horretara eramaten gaituena, bestela berdin-berdin izan gaitezke jakintza transmisore. Bigarren blokean jartzen dituzte ikasleen ikasteko motivazioa onditzen duela, erabakitzeko aukera gehiago dutelako noiz sartuko naiz edukietara, noiz kontsutatuko ditut, nondik sartuko naiz, zertarako sartuko naiz. Bai, ikaslea rolari begira, lehen gidaria, gidarizaren rola onditze baldin bada, ba, ikasle aktiboagoa bilakatzen da, hori da irakasle ororen ametsa, bueno, nire abintzat bai, alegia ikasle arduratsuak izatea, ikasle aktiboa, motibatuak, ikasi nahi dutenak, eta printzipioz teoria konstruktibista horretara eraman gintuzke, eta hori da nik gehien gainera orain unibertsitatera gero eta gehiago datu zenak ikusten da ere evoluzioa ez, eta ez dut uste bereziki horretan irabazten ari garenik, edo ez behintzat ikasleak ez, duk, ez nuke esango gero eta motibatuagoak datozenik, uste dut gero eta dispersoagoak ere zela, mila faktore egongo dira horretarako, baina Moodle erabili dezakegu, erabili daiteke, printzipioz zentratzeko eta beraien ardura hori ba, bere gain hartu dezaiten behin goz, eta noski autobalazioak ere badu zentzu horretan asko esateko, azkenean bereak bere prozesuaren ardura egiten balima da jakin nahiko duelako benetan nola, nola da bilen irugarren blokea da parte hartzaile guztien arteko komunikazioa arrasten duela, hemen lehen berdina esango dut, niretzat nabaria da irakasle eta ikasleen arteko komunikazioa hobetzen duela, batetik irakasleak erraz mazkenean e, posta zerrenda batzuk izango bagen dituzu ezela da, ez mezua bialtzen duzu eta denei iristen zaio, orduan irakasgaiaren edozein berrantolak eta edozein e, erabaki berri edo, edo zein aldaketa oso erraz zabaldu daiteke, eta hori asko eskertzen da nik dut batez ere irakasleen ikuspuntutik, eta gero egia da ere, hauek ere aipatzen dutela ikasle, ikasle komunikazioa, baina edo zein kasutan nik beste ikerketa batzuk ere badaude, eta nik nire praktika e, dozenteagatik esango nuke ikasle ikasleen arteko e, komunikazioa mudelek gaur gaurko ez duela gehiegi aportatzen eta ez daukala zertan ere aportatu, alegia ez daukan mudelek zertan gauza guztietan erantzun, baina nik ez nuke pertsonareki hor sartuko ikasle eta ikasleen arteko interakzioa. Eta gero azken blokea da ikaskuntza irakaskuntza prozesuaren jarraipena hobetzen duela. Alega irakaslearen ikuspuntutik egia da ikasleak gehiago ezagutzeko aukera ematen duela ez pertsonalki, baina bai bere ikaskuntza prozesuaren baitan. Horrek ere ematen dizu aukera ariketa gehiago planteatzeko, beste ariketa batzuk planteatzeko, ariketa selektibo batzuk batzuei planteatzeko eta horrek asko aberasten du prozesuan, nire aurtengo ikasturtean gainera gertatu zait, erritmo oso ezberdinak zeudelako, eta mudeli esker ikusi nuen batez ere horri horrela zela, gero konfirmatu zidaten beraiek, baina mudelek asko, informazio asko eskaintzen du zentzu horretan, eta ikasleak bere ikaskuntza prozesuaren gaineko informazio gehiago duenez, ba beti ere, ba nola bait, egiten dugu arduratsuago. Bai, edo zein kasutan, gauza bada, ze onura pedagogiko identifikatu daitezken, ba, tresna honek dituen potentzialitate guztiak kontutan hartze balima ditugu, baina beste gauza bada irakasleriak eta ikasleriak nola pertsibitzen dituen onura horiek, San benetan zein diren balorean jartzen dituen funtzionalitateak eta benetan zein diren erabiltzen dituen tresnak. Beti ere, aurrez aurreko saioen e, buelta horretan ari naiz kuriosoa da, irakasleriak eta ikasleriak ia gauza berdinak e, baloratzen dituzte, eta ez da kasualitatea, lehen ere esan dut irakaslearen erabileren araberakoa izango da ikaslearen erabilera, orduan ikasleak ez du erabiliko, ui, irakasleak planteatzen ez duen zerbait, orduan irakasleak baloratzen duen hori erabiliko du, eta hortaz ikasleak hori dauka eskura, hortik aparte zer gutxi egin dezake batetik irakasleak gehien baloratzen dituenen artean, bueno, material didaktikoan noz nahi eta non nahi eskura garrizatea ikasleek, beste galdera bat izango ditzateke material didaktikoak otei diren, lehen esan dudan bezala, modelera bila horretik genituen berdinak, baina orain sarean ditugunak, edo benetan eman diogun buelta bat edukioiei, eman note diegun buelta bat erabili behar diren formatuei, mudelek bideoa, audioa, feedbacka ere bidaldu daiteke horrela, ordan beste goza bada, ze puntutara ino gu ere ausartzen ote garen, gauza horietan horrela funtzionatzera, gero aurrez aurre egongo garela jakinda. Batez ere, e, ba, bigarrenen puntuan gehien baloratzen dena da jakinarazpenen kontua, lehia nola banatzen dugun informazioa, informazioa oso erraz. Eta bestetik zereginak, ez? Beste gauza bat da zeregin horret horietatik jasotzen ditugun lan hoien feedbacka ere bidaltzen ote dugun eh bitartez nire ingurunean oso gutxi gara, da lanak jaso bai, lanak jasotzen ditu mundu guztiak mudelen bitartez, ez? Hori baino gauza errezago hori, gainera taldeka, epea eh, daukazu, da oso erraza, baina beste goza bat da gero guri dagokigun feedbacka, oza, guk eman behar dieguna, nola bidatzen ote diegun, benetan egiten ote dugun mudelen bitartez, benetan egiten ote dugun bezain azkar edo nondik egiten dugun. Bai, eta gero, nahi jarri dut, gainetik ezabatuta, Inungo momentuan ez direlako aurrez aurreko modalitatean ez foroak, ez txatak, ez gixakoak, naiz eta elkarlan kolaboratiborako eta nahi duzurerako oso potentziala handia euki, aurrez aurreko modalitatean, eta hasi lehen maiatik eta oza, lehen ezkuntzatik eta unibertsitate maia daino printzipioz, behartzen ez baditugu, ez ditugu hauek erabiliko. Are gehiago, nire kasuan adibidez, ba, urte batzuk noa, saiatzen foroak erabilitzaten ez beraien artean lan egiteko, baizik eta unitate didaktiko bakoitzean galderaren bat balin badute niri pertsonalki egin beharrean galdera hori maila publikoan egin dezaten, aregia erantzun dezadan behin, edo behintzat, ez, lasai galetu dezaten eta hori ere ez dut lortzen eta urteak noa horrekin, orduan, pentsa hasiko bagina foroak elkarlanerako erabiltzen. Sondo iritzen zaita, ba, egia da, mudele potentzialitate hori duela, baina gero benetan, ze puntuta haino erabiliko dute. Ni komentzen dutena ez dutela erabiliko, ez dut erabiltzen ez da, galderak egiteko. Aregiago ez daude ohituta, publiko tasun horretara ere. Ikasleriak zer e, baloratzen du? Ba, ia berdina kontua da jakinarazpenak ez dituela, ba, jakinarazpenak azkena norabide bakarrekoak dira, ez? Orduan, ikasleen kasuan gehiago da dituen zalantzak argitzeko, eta eta irakasleak esaten diona entzuteko, baina badaki materialak horrekiko dituelak joaten ez baldin bada ere, hori ere baloratzen dute, eta zer eginetan batez ere, baloratzen duten ez, da zer entregatzeko malgutasun hori, baizik eta benetan, printzipioz, bitbaka dela, hortik jasuko duten eh, onura pedagogikoa. Eta hauek ere foroak eta txatak ez dituzte behar ezertarako. Alegia eta labur bilduz, onura pedagogikotatik arago, benetako bizipenen arabera, esan daiteke ez dela pertsibitzen irakaskuntza ikaskuntza prozesuak hobekuntzarik jasaten duenik modelen bitartez. Beintzat aurrez aurreko modalitatean edo zaila dela edo gehiengo handi batek printzipioz ez duela horrelako beste munduko aldaketarik bizi izan model erabiltzeagatik eta claro horrek eraman behar gaitu galdera nagusietara. Hori horrela baldin bada da model ez dugulako benetan asmatzen aurrez aurrekoetan nola erabili izan da dintresna disruptibo bat. Alegia, zertan ez berdintzen da nire irakaskuntza ikaskuntza estrategia mudelen aurretik eta mudelen ondoren. Hainbesteko aldea dago, material didaktikoen zamalkundean dago, komunikazioan dago, hor zentratzen da, zer egin behar da benetan, disruptiboa izan da dinalegia ezberdin du behar da mudel gabeko eta mudelekin egiten dugun edo dizinatzen dugun estrategia bat. Bestela ez gara benetan bestela mudel gabe ere, bestera, beste tresna sinpleago batzuekin ere, egingo genuke, orduan eretzako hori da airean gelditzen den galdera nagusietako bat. Zein eragin duen gauza bada onura pedagogikoak zein diren? Ba, gauza bada irakasleriak eta ikasleriak ze bizipen dituzten. Eta gero beste gauza bat izan daiteke baita, benetan muderen erabilerak aurrez aurreko modalitatean zein eragin duen. Ez beste ikerketa batean hiru bloketan banatzen da, eragin txikia duten eremuak zein diren, eragin hartainekoak eta eragin haundikoak. Eragin txikikoak dira materiale didaktikoen diseinua, eta hori kezkatz, kezkagarria da, alegia material didaktikoen diseinuan, ez bada ez erraldatzen muderen erabilerarekin, ez dakitze puntutara ino, ari garen integratzen tresna bat elementogako bezala gure ikaskuntza, irakaskuntza prozesuan estrategian. Bestetik ikasleen ikaskuntza helburuen definizioan ere ez dago beste munduko aldaketarik, alegia lehen gure irakasgaian genituen helburu akademiko pedagogikoak berdinak izaten jarraitzen dute. Bai, orduan hor ere ez da aldaketa minimorik planteatzen eta gainera irakaskuntza ikaskuntza prozesuaren enfokean ere ez da beste munduko aldaketarik eman, alegia naiz eta model konstruktibista izan, askok eta askok eta gehiengo batek jarraitzen dugu nolabait inertzia hori em, ba, irakaskuntza irakaskuntza prozesu tradizionaletakoa ez, non irakaslea den jakintza transmisore eta ba, eta ematen du kostatzen zaigula, ez? Transmisio hori ustea, ulertzea ikasleak ere inteligenteak direla, ez direla buru hutsak, kapaz direla gauzak egiteko, ulertzeko, kapaz direla inkluso bakarrik ikasteko, eta ez daukatela gure azape, azalpen magistralen beharrik. Hori ulertzen dugun egunean, seguraski mudelera erabiliko dugu beste batetara. Gero eragin hartaneko arloetan sartzen da ebaluazioa, segia da ba, feedbackaren kasuan autoebaluazioa, egin daitezkeen galdetegiak eta bar horrek asko laguntzen duela eta eta ebaluazioa modu erraz batean aldatu egin dela, aurrez aurreko saioetan ere printzipio eragin bat izan badu, ze azkenean erabiltzen baduzu aurrez aurreko saio hori prestatzeko edo aurrez aurreko saioetan gertatu dena kontatzeko, ba azkenean aurrez aurreko saioa ere zentratzen da benetan landu nahi ditugun edukietan eta ez irakasgaiaren martxa egokia bermatzeko, ez? Hori bermatzen dugu bestera batetara. Eta gero ikasleen beharren identifikazioan ere badu nola baiteko eragin bat, nahi badugu behintzat mudelek ematen digulako ikasleen gaineko informazio asko eta asko, noiz sartu diren, non egon diren, zema demora pasa duten, taldeko zein sartzen den beti, edo zein ez, orduan talde funtzionamenduaren baitan ere informazio asko ematen du, eta batez ere eragina handiko arlo bezala planteatzen dira irakas eta ikasleen elkarrekintza, alegia jakinarazpenen kontua, nola erraztu den komunikazio hori edo nola areagotu den ere, horrek badu baita e, bere alde negatibo bat, eta da, ba, nola niri bintzat gertatzen zait, ematen du ikaslek edozi momentutan eskuragarri hon behar duzunaren zentsazioa dutela, bueno, hori mugikorrekin ere gertatzen zaigu, ez ez da bakarrik mudelen kontu bat, ematen du, ba, bizkat, koherentzian doala, ba, jendartean ematen da diriren komunikazio aldak eta horiekin guztiekin, baina egia da ez dela mudelen erabilera saioetara eta e, bai, eskola edo ikastola edo unibertsitateko ordutegietara mugatzen, baizik eta hortik aparte hain zuzen malgua izateko balio du, eta horrek badauka bere desabantaia. Eta bestetik noski irakasleren lankargan, hortaz asko hitz egiten da, eh, ez dakit nire ustez instituzioetan ezagutzen dituen, ez da deustu bakarri, baizik eta ezagutzen dituen beste instituzio batzuetan, eh, ba, instituzioen aldetik dagoen aitortza batez ere eta horrek behar dituen lan orduak ez dira, Eh, ez dira aitortuak, eta hortaz, ba, horrek ere badu bere, karga. Azkenan, Moodle ondo erabiltzeko denbora eskatzen du, denbora eh, ikertzeko, ikertzeko esan nahi dut, jakiteko nola, nola egin nahi duzun, zertara iritsi nahi duzun, baina gero baita eduki horiek, material horiek sortzeko, alegia material didaktikoen diseinua aldatu behar balima dugu, denbora beharko du material didaktikoaren diseinua aldatzeko. Edo beharko du denbora estrategia horretan nola e, galdetegiak nola sartu erabakitzeko, baina eske galdetegiak ere lehenengo eh, galderen bankua egin behar dut, eta gero, ez? Badak ez ezertaz ari nahi zen pentsatzen dut, ez? Ordan iruditzen zait, eragin handiko arlo bat da, eta gainera eh, zaintzen ez dena, ez? Eta nire ustez hor asko dago egiteko. Edo zein kasutan, hortik atera daitekeen eh, helburu, oza, helburu eh, ondorioetako bat ingurune virtualak, mudel kasu honetan, ez direla berez aurrez aurrekoa naiz eta bai, potentzialitate handia dute, baina ez direla praktika dozentean ikusten balio erantzi handiko e, erramintak bezala. Erabiltzen ditugu, bai, erabiltzen ditugu, baina benetan ez du aldatzen gure, gure praktika dozentea, eta hori da benetan lortu beharko genukena erabileran eragiten duten faktorei dagokionean alegia onurak badaude bai baina irakasleriak nola bizi du eta zergatik bizi du horrela zergatik erabiltzen du Moodle erabiltzen duen moduan bueno batetik e, eh, mire tesiaren arabera beti ere teknologiarekiko jarrerak sekulako garrantzia du alegia ze puntutaraino sinisten ote duten onura pedagogiko hoietan alegia sinisten dute Moodleen erabilerak onura pedagogikoak ekarriko dituela sentitzen dute hori horrela dela. Gero daude sinismen pedagogikoak, alegia, ze puntutara ino nik marruan daukadan irakaskuntza ikaskuntza prozesuaren konzeptzioa balin bada erabat tradizionala txartuko naiz mudelen eta mudelek benetan aportatuko dit, suposatuko dit aldaketa bat, ez? Alegia, ikuspuntu erabat tradizionala balin badaukat, segura aski mudelere labiriko dut ikuspuntu horretatik, eta onura pedagogikoak baino gehiago ba, azkartasuna eta distantzia eta mugak murriztuko zaizkit, baina hortik irakaskuntza ikaskuntza prozesura aldatzera basalto handia dago. Bestetik, eh, erabileraren esperientzia. Eh? Iru minutu? Bueno, oso azkar naiz, eh? Bueno, hori ba, esperientzia, oso importantea da, <laughs> esperientzia. Hori gauza guztietan bezala, gero eta gehiago erabilik, gero eta hobeto erabiliko dugu. E, hau, hau esan nahi nuen batez ere, esaten da, e, irakasle batek ikasleengan aldaketa ikusten duen einean, ez mudelen erabilerarekin ikasleengan aldaketa bat ikusten dugun momentuan hasten dela irakaslea berriro ba pizka bat ba, ba, forma berrietan esperimentatzen ez eta hori gutxienez ez lau urtetan gertatzen omen da. Alegia lau urteko erabilera baten ondoren sentitzen sentitual omen dugu ikasleengan benetan aldaketa bat eta hortik etorriko da gure motivazioa ondoren horrekin jarraitzeko hori ez dakit ezagutzen duzuen, baina bueno, oso azkar jongo naiz, eh? berrikuntza erabaki prozesua deitzen zaio, niretzako definitzen du batez ere nun zentratu behar den, edo nun jarri beharko luketen instituzioek fokoa, benetan model disruptiboa izatean nahi bali madugu, eh, hau berez berrikuntze, berrikuntza bat egin edo ez erabakitzeko prozesua da, baina hezkuntza eta teknologia lotzen dituzten ikerketa ia guztietan hau, azaltzen da teoria hau esplikatzeko, alegia ze puntutan aino irakasla zergatik ez duen erabiltzen. Lehenengo bi urratsak dira garrantzitsuenak, alegia, esan nahi du, lehenengo ezagutu egin behar da berrukuntza zein den, alegia, zein, zein da tresna hori ezagutu behar dut, nono erabiltzen den, zer den, benetan egin nahi dudana, kapaz izan behar dut, benetan mudelen bitartez helburu bat definitzeko. Eta horren guztiaren ezagutza dudanean, euki behar ditut edo sortu beharko ditut nolabait sinismen positiboa gero benetan erabakiko badut erabiltzea bai, sinismen positibo hoiek sortzea ere instituzioaren esku ere badago, alegia ez da norberaren etxeko lan bat. Hortik erabakitzen da erabiltzea, erabiltzen du erabiltz, erabiltzea erabaki dudalako ezartzen dut eta ezarpen horren ondoren, ba, ba berrespen badator edo autokonfirmatzen naiz ondoari naizela eta eta gustorari naizela, ez? Pasako dut. Bueno, hau esango dut eta azkenengo transparentzia. Ze ja 3 minutu pasako zen igual. Hau da nik egin nuen laburpena, zen irakasleengan zentratu nintzen. Hau da niri aterazitzen laburpena doktore gotesian. Bai, alegia, ze faktoretan benetan indarra jarri barko genuken, benetan nahi balima dugu model elementu gako bezala integratu, eta benetan aldaketa bat eman gure ikaskuntza irakaskuntza prozesuetan. Batetik kompetentzien kontua dago, askoitzen guruzue gaurontaz, kompetentziak hiru mailetan ateratzen ziren ikerketaren arabera, batetik dago kompetentzia teknologikoa, osea tresnan erabilera bera, ez dut uste modelek beste munduko komplikazio horik suposatzen duenik, ez gaur egun ez da tresna komplikatu bat, zentzu horretan, ez irakaslearentzat ez da ikaslearentzat ere, bestetik kompetentzia pedagogikoak daude, alegia nola definitzen dut e, nire ikaskuntza irakaskuntza prozesua, osea nola izan naiteke irakasle konstruktibista bat mudelen bitartez, uste dut puntu honetan batez ere asko daukagula ikasteko eta puntu hori dela batez ere nik amesten dituan ikasle horiek sortuko dituena. Hori ere kompetentzia horietan zentratzea mudren erabileran oso garrantzitsua da. Eta gero bien nasketa badago, noski nola edo erakutsi dazuen mesedez, nola integratu behar dudan mudel nire estrategia horretan benetan pedagogikoki onura horiek pertsibitu ditzadan. Bai? Hortan ordea, sinismenetan eragin egin behar da irakasleak argi eduki behar ditu, eta sinistu egin behar du, benetan onura pedagogikoa dituela. Argi eduki behar du zer den posible, tresna horrekin eta zerrez, eta horren arabera, erabaki zer egingo duen. Eta argi eduki behar du baita ere, zertarako gai sentitzen den. Alik, goza bada, kompetentzia asko biko ditu em, teknologikoak, baina zertarako gai sentitzen da. Alik, bere autoerak inkortasunan oraino iristen da. Noski, irakaslea hau ez da irakasleen esku behar bakarrik, ni oso konbentzitua nago instituzioek asko daukatela, instituzioek nahi zai instituzio publiko ez, baizik eta zentro, ikastola, berdin zait, ze unibertsitatek, Batetik, galdera potolo bat dago eta da derrigorrezkoa izan berko hotelukeen edo ez erabilerak. Ez dago gure ingurunean zentrorik erabilera derrigortzen duenik, horrek ekartzen dituen utxuneekin ez dago aitortza gehiagirik eta laguntza ere segun zekasutan mugatua da eta praktika egokien definizioa ere instituzio bakoitzaren zat ba, ezinbestekoa da. Bai, besterik gabe, jongo naiz bukaerara. <laughs> E, ikasleriaren aipatu nahi nuen, hau ez da nire tesiko gauza bat, bueno, aipatzen da bertan, baina bueno, ez dintzen horretan zentratu, baina jakin zuen. Ikasleen kasuan batez ere e, motivazioa edo desmotivazioa hobeto dator irakasleen erabileraren aldetik. Talen ere, oza, ez, ez dakit iru lau aldiz esan ezote dudan, irakaslearen erabilera determinatzen duela ikaslearen erabilera. Ikasleak desmotibatu egiten dira erabiltzen dutenekin, alegia Moodle erabiltzen duten irakasleekin, erabilera oso bajua delako. Eta gehiengoa hondi batean erabilera minimoa ere iristen delako, eta, eta PDF-a jartzen ditugulako hor, eta kitxo eta batez ere baita desmotibatzen dira beste irakasle batzuk ez dutelako erabiltzen. Are gehiago adierazten dutenez, beraiek oso argi dute e, tresnekin errazago edo hobeto ikasiko luketela, baina argi esaten dute irakasleak ez daudela prestatuak beraien ustez model modu egokian erabiltzeko. Batetik modu erakin korrean erabiltzeko eta bestetik benetan modu intenso batean erabiltzeko. Eta hori da, ikerketa ezberdinetan, nintzen zentratu honetan, baina hau ere sartu nuen tesian eta garrantzitsua da azkenan ikasleak ematen duelako zain daudela guk benetan model ondo erabiltzeko eta guk erabiltzen ez dugun bitartean ba beraiek ez daukate zer eginik Eta azkenen gora jungo naiz, bale, lehen esan dut, nire ustez bi hoietan zentratu behar dela. Eta besterik gabe, bueno, nik esan nahi nuen zen, bi hoietan zentratu behar dela, nire ustez, bueno, hori denok esaten dugu, baina esan egingo dut nik ere, erronka integrazio pedagogikoan dago, integrazio pedagogikoanako irakasleak prestatua egon behar du, prestatua teknologikoki, prestatua pedagogikoki, prestatua teknopedagogikoki, nolabait esatearen, prestatua egon behar du helburu batzuk definitzeko modelen erabilerari, helburu hoiek lortzen diren edo ez ikusteko, adira, adirazle batzuk jartzeko, helburu hori betetzen bali du eta erabiltzeko gai bali da ikasleak erabiliko du, irakaslearen araberako izango delako ikasleak erabiliko egingo duen erabilera. Egiten dugun erabilera konstruktibista bali da ikasleak modu konstruktibistan erabiliko du, ikaslea autonomoagoa izango da, aktiboagoa izango da, malgutasun hori izango du, baina arduratu egingo da eta eta berikaskuntzaren protagonista bilakatuko da eta iruditzen zait etorkizuneko ikaslei edo etorkizuneko gaztei eman diezaik egun ikaskuntzariko berena dela. Zerik gai, eskerik asko. Mila esker, betxe. E, bueno, jo, pixka laur beti bezala azkenean, eh, gakoa ez dago hainbeste trasteetan, baizik, pertsonek dute gakoa, ez da. Ah.